ताज़ा रूम में गए पिया क्या सदूंगा Point for the red team. Yeah. No mercy. यार क्या यार मनान को डू मारते हैं अपन ਜਿੱਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ जी killing spree for the red team भट्टी को भट्टी को लगी है तो लड़की के लिए देखो तुम expired ਸਰਵਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਾਈ ਬੜਾ ਔਖੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਾਰਕ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ lover. reloading-t இவன் பார்த்தா वही यार पीछे की दुआ गए रिजवान team is about to win! लग गया इनको हंटर को match is over, and the blue team is in the lead. Blue team victory. up, रुको मौलवी ब्याह अपना अपना एशिया लाइन पिछली गेम ते मिडल ईस्ट रही लाख लगा खड़ा होने मिडल ईस्ट लगा खड़ा जाने यार एशिया मिडल ईस्ट अच्छा पुल्ला लेकिन وګواکي لور ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੇ ਬਣਾ ਹੁਣ ਹੀ ਆਖੋ ਚਾ ਲਵਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਮ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਗਿਆ- ਤੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਇਵੇਂ ਨਾ ਰੂਮ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਚ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸਰ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੰਦੇ ਆਵੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਯੂਰਪ ਬਣਾ ਯੂਰਪ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਆਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਭੋਗੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਬਣਾ ਯੂਰਪ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਕਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੋ ਮਾਰ ਗਿਆ ਫਸਿਆ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਖੜਾ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਦਮੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਲੱਖ ਦਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਈ ਉਹਦੇ ਕਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬਲੋਚ ਕਨੂੰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਨੂੰ ਪੁੱਛ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆ। लाइव स्ट्रीम चली खड़ी के लवर Hey, I love you, Johnny Mav, and I love you, Ali Kali Krishna. Yes, Siddhi Siddhi game. Kedi game. निकता कोई Blue team victory. victory. आओ आओ बाहर आओ बड़े team has scored for the first time! बच्चे भेड़ तियां हैं गोलियां ही नहीं यो करना पिया नासर कर गया क्या नहीं यार गोलियां ही यो क्या नहीं करना था Dead! Target down! Cover me! क्या ओला भी क्या नहीं चलती पे तू सा क्या नहीं चलती पे Aa DB klavye. The blue team, the blue team is in the lead. In the lead. मारी वञा ग्रेनेड मारी वन ठीक है Killing spree for the red team! Half of the match is over, and the blue team is in the lead! Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left! गंदी लगी है रिजवान को मेरा आया आखिर है छप्पू। समझ तो बाहर है पता नहीं केड़े केड़े सर्वर लाती पे सारी गेम ही नहीं चलती पई ਉਹ ਵੀਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੋ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਯੂਰਪ ਆ ਕੇ ਵੇ ਯੋ ਏਸ਼ਾ ਕੇ ਵੇ ਏਸ਼ਾ ਲੈ ਭਲਾ ਹੁਣ ਮਨਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਯੂਰਪ ਲਾਈਕ ਗੇਮ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਪੀ ਚੱਲਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰਵਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਸਾਕੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ मौली साहब तो M4 के दो लवर है क्या M4 के दो एक के ला ले दो भट्टे भट्टे की दे निकल गए भट्टे के में से बढ़िया गए ठीक है भट्टी को हाँ। Joel. Charmant. Hey, 30, go. 38, 30, Enemy down! Blue team victory! ఉంటుంది కదా బార్లీ The blue team has scored for the first time! से कैमरा मेरी गेम रोक है हेलो हेलो M4 चाहते हैं देखो ये M4 चाह रहे है एम टू फोर कहता हूँ एम टू फोर कहता हूँ गद्दा था पुत्रा चाह के दिया नहीं दिया ले चाह के Oo ko, manalo Clear! Codex, take लगी हुआ को एक शॉट यार संभाले देखते कोने स्क्रीनशॉट भेजे चलो खड़े ठीक ना मरी वे खड़ ए खड़ जागवार गेम भाई गाल सुन गंदी शक्ल गाल कितना मारे हम पागल है That's it. Expired! Killed! We, uh... Blue team is in the lead. What do you do, बना इसको लवर को? बाल बाल जिलो भाई जिलो जिलो छोटी करो match is over, and the blue team is in the lead. Lag years. Third lag years. Nice. मेरा सर्वर ಕೇಳಿ ಜಾನಿ ತುಕಲ್ಲ ಕೇಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರಿಂದ ಪೆ ಚೆಕ್ ಕರಿ पे चेक करी Kill! गुड ओए Killing spree for the red team! No mercy! ओ यार गेम ग्लिच है சந்தோஷமா இருக்கேன் Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. अगर அவர் எம்எஸ்என்னு ना चेक करें तो व्हाट्सएप कितनी तरह का और क्या खेल बोलिए खेल वो हाँ। कल इंशाल्लाह जुल्लो जुल्लो मेरे तो को इजाजत कल कल कल इंशाल्लाह मौली बंदे दा पुत्र बन मौली है गेम के भाई मेरी गाल सुन हेलो हेलो आज क्या डेट है क्या डेट है आज 18 सितंबर है ठीक है मैं फौजी मैं फौजी मारने आज मेरी एनिवर्सरी डे है ठीक है केक मारे यार थोड़ी देर तक मार के नहीं फौजी एक गेम खेलवाई वान ھیک گیم کلیو ہے ھیبان ھیک ھون دے بات ہو جیوان ھیک کچھ میں مرے تو ھیک ہمیں مہاراج مائن مرے نا ھیک گیم دے ھیک بان بلاوان ھیک ھیک گاہ گیم मौलवी से वो काम होते नहीं हुए मौलवी करके हम यहाँ लवर मतलब मौलवी इतना आवाज अब है मौलवी गया हुआ है एक मिनट मेरे काम पे रख भाई जो कार्ड किलो लाना था अच्छा सर आज मौली साहब ने फौजी मारण बनने में बोलिए आप नंबर यहाँ से Marked a location. अरे यूनिवर्सिटी रेस है तो क्या होना मैं को यकीन को पता ही करेगा बनते हैं नोटिस क्या होने यूनिवर्सिटी रेस क्या होने university race aha, aha, aha. सबको तक हुआ ये यूनिवर्सिटी दे क्या उन्होंने ना वैसे लास्ट से तेरा शादी थी नहीं वो नहीं होंगे Chiar urgența asta de tot că pile. ओए बोट मारनी कौन बोट में बना है जानवर से तो है ना कुछ को गिरा तो जान नवे सकते हैं over 10. यार मौलवी दसेस हैं क्या हो गया वर्ष से भाई आसान वॉच आउट यार मार Marked a location. Ah, by a load of a told man on the camera. A boat fire, Ricky Panway. अरे नाला बंदा ए है ए रोटी खा पाई आड़ भाई बोले देख गाइस हम रेंज है ना पे बना नहीं है ना कीते कर खाली पाए better than the ठीक है भाई टाटा